ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਬਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਲਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲਾਨ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ 5 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ ਅਜਮਲ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਦਾ ਸੈਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾਛੜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਈਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਮਨ ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਪਈਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਛੜੋ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਜੁਮਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਏ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟਾਪ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਏ ਪਰ ਕੰਮ ਇਹ ਬੜੇ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਬਣਾਣੇ ਹੋਣ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੇ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੰਨੇ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਡਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਈਟਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ 8 8 6 6 3 3 ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿ ਬਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਓ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੀਐਸਆਈ ਕਿੰਨੀ ਏ 1000 ਤੋਂ 1200 ਦੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੀਐਸਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਪੀਐਸਆਈ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਹੁੰਦੀ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਟ ਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਰਾ ਕੇ ਸਵਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਲਾਈਟ weight ਹੁੰਦਾ ਪੱਠੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਦਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਇੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਇੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਟ ਦੀ ਪੀਐਸਆਈ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨੈਟ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਟ ਉਹਦੀ ਪੀਐਸਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਇੱਟ ਦੀ ਪੀਐਸਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਸੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਭੱਜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਐਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 15 ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਦੇ ਉਹ 12 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ 12 ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 12 ਪੀਸ ਇੱਕ ਬੱਟੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਫੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ 1200 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 12000 ਇੱਟ ਹਾਂਜੀ 12000 ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਅਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਚ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ 36000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ 36000 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਪਈਆ ਕੋ 10 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾ ਲਵੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਣਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਈ ਏ ਉਹ ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਉਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਲਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਲੇਬਰ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 36000 ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ ਕਨਵੇਅਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੱਟੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫਟੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 2-2 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 6 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 4-5 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਬੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਟ ਸੜੀਆ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਛੜੋ ਤੇ ਰਖਾ ਛੜੋ ਮੁxtਲਿਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਬਿਹਤਰੇਗਾ ਕਸਬਾ ਬਿਹਤਰੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਹਤਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਸਬਾ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਤਲਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਧਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਇੱਟ ਸਸਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਫ ਟਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਰੀਕ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਚਲੋ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ